tuh baiklah oke okay. kita dapat kiriman paket dari Batam dari IGB elektronik satu buah drone drone sedang seharga 200.000 rupiah tanpa kamera cuman ini ada yang versi kamera jadi aku dikasih yang versi kamera oke langsung saja kita unbox apa aja fitur dan kelengkapan serta kelebihan drone ini yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim kakak drone murah ini packingnya sangat rapi sekali pengirimannya juga lumayan cepat nggak overload biasanya overload kalau dari Batam dari luar udah kelihatan gambar seperti apa ini seperti bukan seperti drone seperti voucher voucher 5000 rupiah ternyata ada dikasih free voucher tahu voucher apa sekali lagi terima kasih untuk DJB Elektronik ah ini dia benar sekali dapat voucher gopay 5000 oke kita dapat voucher gopay 5000 PSI TXD8S yang sudah berkamera kalau yang berkamera ini harganya kisaran 400 ribuan ya kalau yang belum 200 ribuan ini seperti ini fiturnya sudah sangat lumayan lengkap untuk sekelas drone murahan iya. ada buku manual berbahasa Inggris dan Cina mungkin tidak kita mengerti mendapat ini apa fungsinya kurang tahu lalu kemudian kamera 2 megapiksel mendapat kamera 2 megapiksel mini lumayan dapat holder kamera buku instruksi pemasangan kamera sudah hmm. support wifi sudah support wifi kameranya dan ini Sri Sidron TXD nya TXD remote control yang bentar jadi ini mungkin tadi ini untuk handphone kira-kira seperti itu ya betul benar sekali untuk handphone guys jadi ini untuk meletakkan smartphone. nih seperti ini taruh sini nah, jadi seperti itu smartphone. drone mini lumayan tidak terlalu mini sedang untuk drone seharga 400 ribuan sedang cocok untuk pemula kemudian mendapat obeng dan baut beserta adaptor charger adaptor charger kaki landing 2 biji kemudian pengaman pulau 4 biji hmm, kemudian mendapat pulau 1 CW 1 CCW 2 biji itu aja yang kita dapat dari Sidron TXD 8S ini coba kita lihat fitur dan saja fitur dan keunggulan kelebihannya baik di sini tidak dijelaskan dari remote control coba kita cek tidak ada penjelasan yang bisa saya mengerti ya soalnya berbahasa luar ini ada sedikit penjelasan oke kalian baca sendiri nanti aku kasih di, di deskripsi keterangan beserta link pembelian kalau ada yang mau beli oke ya kira-kira seperti itu dan aku mau juga masih tahu kalian kalau drone yang mau kita hadiahkan kepada pemenang giveaway kemarin drone ini kita aku lupa bahwa untuk memenangkan drone ini syaratnya adalah ketika subscriber kita mencapai 1000 ya atau 1000 lebih baru kita umumkan siapa pemenang dari giveaway drone ini, drone mini racing. Jadi kalian bisa ikut kapanpun selama subscribe kita belum mencapai 1000, kalian bisa ikut. Oke, caranya ada di di deskripsi giveaway drone ini. Ya. Kali ini kita mau tes terbang drone TXD 8S yang medium ini. Duh, <laughs> lumayan kotor ya. Jadi nyalakan lampu menyala kemudian kita langsung mengkonekkan wifi sudah terkonek menggunakan aplikasi ini HXPPP oke klik play sudah ada ya sudah ada oke kemudian kita nyalakan remote kemudian atas bawah sudah konek jangan lupa kalibrasi ini ke sini ini ke sini lampu menyala kedip kalibrasi lagi jadi biar terbang si drone ini stabil maka lakukan kalibrasi oke kita coba terbang jangan lupa ini gunakan untuk mode headless mode Jadi drone-nya lumayan stabil ya. Eh. Tuh.